От, Приїхали на рибалку. От саньочок стоїть. Саньочок, славненький. Андрешко, це Міші привіт передамо зараз. Саньок. Яєчка диви. Яєчко жариться. Приїх, при, тільки 7.30 ранку приїхали, блядь, удочки ще навіть весь, ще не розпаковували, але ну вже удочки стоять. Всі навіть не розпаковували, <laughs> а вже блядь, таганок горить. <laughs> Приїжджай до нас, Михайло. Знаєш, Санька каже, приїжджай до нас, та я тут ну, тому Житомирі нехай що робити. погодка вже шикарна. Ні, ні, треба. Сонце тільки встає гарне. Ну, сонечко тільки встає, а вже, блядь, таганок жарить. Зараз і ми встанемо. Ой, бля. Да, шикардос. Зараз ми, блядь, дамо перцю. Я так поняв, Саня, в мене була пар рубайте байтер на стол повністю, полулежачий. Він мене не займає. Ні, так бач, вона вся на це. Все одно по дні було. Каша ж на дні. Санячок кидав? Да, Саня кинув. Зараз іде стола. По домогу стекло. Підготовка до обіду, блядь. А в мене там це якийсь е, це я взяв теж сереса. Не сало, типу як печеревина, щось купимо. Прохладно в руки трохи. Туди куди зараз десь туди, так? Да? Попробувати хоч. Хорошо, добро, давай, давай. А ми тебе наберемо. А ми тебе наберемо, якщо почне брати у нас. Якщо ми розпакуємося ще, звісно. <laughs> Я хочу так жити. А, там взагалі з берега ні хрен кинеш, бач, ліс стоїть там. Там і льод. Льод, ні, воно бач, льод під берегом повністю там. Ось, е, ось тряпку. Не. Так, вже хліб. Хліб. Утро начинается, блядь, капец. Блін, а ти ніякої перчатки нема, щоб закормити, взяти ще цю кашу кинути. Ліпоє готово. Ну, то Саша висушена. Ой. А? Лопатою ка візьми э, А? Э, Ну. Давайте чіпки, А дож ти, блядь, дай, блядь, зараз дві минути потерпи курва, блядь. Ебать, ти дебіли, ти термос придумав, ти Ну він тримає охуєнно, да? Да, сутки легко. Це савдепія, да? Китайська да? что вишняк по мусоркам? Антон, блядь, Антон до сих пор, блядь. Сука, мне на работе залез на час. Я говорю, сука, как Все, выключаемся. Давай. Ты что, сковородку сюда хочешь ставить? Ну а что? Вот тряпку. Собак. Блять, можно вообще было... Шиферину покласть? Шиферину. А ну, ну, блядь, клади на ящик. Клади, клади. Такого хуя. Ну, придержи ее. Нихуя. Лас-Вегас. Виключив, Андрій Владимирович? Ну да. Ось тобі і скучно, ось тобі отак. Соника світить. Дітики, Діти кінцево. Есть, есть, єсть. Тє-тє-тє. Е, На, тут той зає. Ломай, бери. Подожди, подожди. Гірчичка, майонез я ще взяв вже. Бери ломай. Сало є копчене, хочете беріть різьте, це ж я копчиком купився. Я, блядь, такі полка Я, можу. блядь, пісню після копчику, що опариш, то сало, блядь. Опариш, каже. Такий цей ножик гострий піздець толк. А, це Андрюха якусь модно, так, купився? Ну, флагман. А, флагманський. О, ну. рекламі... Реклама цього флагмана йде, блядь, зараз. Толок там, сука, блядь, долі, нахуй. 15% одного, блядь. Так. Вилки раз, так тих. Пожди, то в мене, блядь, в мене в ящику стопка була там. Чи ти таку? У ну, мене є стопка, чого? Бери свою стопку. То в мене в ящику вона, блядь. А ти що, блядь, понакривав тут все? Бери таких. Андрюха, подожди, Андрюхи ж треба, щоб. Що Андрюха? Що? Сотку? Вибачайте. Чекай, блядь. А ти що хочеш? Та стопку собі взяти. Ти задовбав блядь. Та ж, блядь, десь було ці стаканчиків закупу, кудись в пакеті, йобаний. Що він мені дав того стаканчика? Там 4 стакана. Я ж їх не клав тут в цю хуйню. Куди я їх покупав? Уже, наверное, 40 стаканов. Да не, Ну куди не? я 4 стакана. Короче, там не в чашку, блядь. Нема. А, вон, вон. Tamam ya. Наловилися ми, Саня. Відео пусну план, я говорю, там вишня. Ти знімаєш? Ні, тут не ну, виля. Все, давай. Санька, перетримай. А, блядь, Андрюхи... Помінем тих тестів наших. Да. А давай. їм Давайте. доставку Хай віддихають там собі. А, бери, бери, вон. Це мішав Саня тільки що це йде. <coughs> Риба починається нормально. Бля, що воно пригоріло? Ось. Ми там регулювали столики. А тут не можна регулювати, бачиш? Ні, тут нема. Сало надо, ты что, сардельку не гулять. А. Где мене сало взяв. Там. Сало було не пригоріло. Хорошо, бля. В житті це, блядь, тоже зараза. Сало есть. Да тоже взяв. Це ну ж сніданок, я думаю, що обід не встиємо накрити. Бо вечері то вже точно не буде. <laughs> Вечеряти вже будемо вдома. Санек, лови якусь рибу, блін. Я хочу рибу побачити. Кості назад пінайте. Mm. Всього закрутив. Це треба знайти що блядь, як це здорово. Костіка назад найдемо.